Всем доброго времени суток. С вами Михаил Ишувалов. В этом видео я сделаю краткий обзор конструктора веб сайтов Web Presence Builder. После первого запуска из панели управления хостингом конструктора у вас откроется вот такая вот страница «Выбор тематики веб-сайта». Здесь уже имеется достаточное количество шаблонов, для того, чтобы вы могли подобрать нужный. Все эти шаблоны разбиты по темам и, соответственно, есть подтемы. Если ни один из представленных шаблонов вам не подходит, вы можете в категории «Прочие» выбрать базовый шаблон и, соответственно, настроить его полностью под себя. Давайте на примере сайту для, ну скажем, библиотеки. Сделаем такой краткий обзор возможностей данного конструктора. Выбираем категорию организации, под категорией библиотека. Перед нами открывается вот такое вот окно. Поля здесь не обязательны для заполнения. Здесь можно указать название вашего веб-сайта, контактную информацию. Если вы этого не сделаете, то вы в любой момент в процессе редактирования сайта сможете это поправить. Нажимаем страницу «Создать». Запускается редактор Web Builder. Здесь уже есть готовый шаблон сайта с текстом, э, со структурой меню, с изображениями, с поиском, то есть что-то уже есть. Теперь это что-то вам нужно подстроить под себя. Давайте немного разберем панель управления этого конструктора. Здесь, как вы видите, есть 5 вкладок. Начнем по порядку с вкладки «Модули». Вкладка «Модуль» э, предназначена для того, чтобы добавить на ваш сайт э, какие-то блоки. Они могут быть как текстовые, видео, изображения, вплоть до скрипта. То есть вы можете поставить на свой сайт JavaScript, который будет работать. Делается добавление данных блоков простым перетаскиванием. То есть, например, если вам нужно добавить на свой сайт блог, то вы просто-напросто берете и перетаскиваете